अरबी है जिचो Help! वे कुत्ती दा कैंपर यार अरे बिटकॉइन हरामी गाल कर गाल कर They'll recall you. I'm recalling a teammate. Help! Thanks. Recalling a teammate. वे बंदा है हाँ यार ਲਾਇਤੇ ਲਾਇਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋ ਮੇਰਾ ਨੈਟ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਨੈਟ ਟਿਕਾਣੀ भाई पूरी I got supplies. No, कोई रिकॉल है ना कुछ भी तो बस ये बस ब्राक में हम बंदे में पाप चले हम बाबा कढ़ने में हिन्ना ना सही कढ़ो ஆமாண்ணத்தட்டு ડાઉસ આમણે તા નહીં નહીં હાલે મેરો ના વાત હું આપણી ગેમ ખેલ જો દસ ઇંચ મેં દીકરી location. Aji, Aji. I, I, I am like I am. ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਮਾਸਟਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਜੀ ਮਲਕ ਜੀ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਜੀ ਜੀ ਕਿੱਟਾ ਬੈਣੇ ਸ਼ੈਂਡੇ ਚ ਲਾ ਜਿਤ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਚੜਾਈ ਬਸ पाँच मिनट اكيد قلت يدو هنا Marked a location. اه بطي دنيا يا حرامي ما بوكي انا سير قال يا ما kulene piuku! Păi ale mă mă mă mă Ia, cine Am, rami mre, pute ce le-am.